سالهای متمادی میشه که پروگرام مومن افغانستان در افغانستان فعالیت داره و بخش های مختلف را به خاطر حمایت از خانما به خاطر leadership خانما به خاطر networking خانما به خاطر تقویت خانما در بخش تکنولوژی فعالیت داریم یکی از program هایی که ما فعلا کار میکنیم internship است که برای خانم های در بخش تکنولوژی کار میکنیم فعالیت های ما بیشتر در کابل است فعلا بر از اونا internship provide میکنیم اونا میتونن که در internship های ما بیاین و اشتراک بکنن همچنان یک program وسیعتر ساختیم یک کمی Tech Women افغانستان که Tech Women dot Asia است یعنی تمام ممالک آسیایی ممالکی که مربوط پاسفیک میشه تمامشان مربوط Tech Women dot Asia د خويندو د لپاره چې هغه د IT په ډګر کې د ځوانانو سره یو ځای کار کوي دغه لپاره باید کاري زمینه د ظرفیت سازي او خصوصا د خصوصي سکتور چې دوی غواړي په دې برخه کې کار وکړي ولسته خدمت وړاندې کړي موږ مسول یو او د دې امکانات ورته برابر کو د IT سکتور یو د سکتور دی چې د خوند لپاره ډیر په اسانۍ سره دوی کولی شي په دې کې هم کار وکړي هم تجارت وکړي هم دغه خدمت وړاندې کړي د دې انټرنیټ او د computer science زمانہ ده ورځ په ورځ نوې ټکنالوژي راځي تغییر خوري موږ هم باید خپل ځانونه د دې سره برابر کړو program های دیگه که ما برای آینده تصمیم داریم که داشته باشیم ما ممبرشپ ها داریم volunteers acceptance داریم یعنی های بسیار زیاد را accept کنیم، memberships داریم شما میتونید بیاین member ما باشین همراه ما همکار باشین program ها training های مختلف داریم workshop های مختلف داریم برای خانم هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن